لوست بين لابات عايش مخي سوبر ستار تحبوا الانجازات فرحة قلبي في المطار هجة من البلاد ولا عيشة في سبيطار طال الانتظار غل كبير من الحصار شوتنا كل الوان ما لقيت دوالي جروحي قلبي فات بركان تونس قاتلت طموحي جيت في هالمكان ما فهمتني كان روحي بس يجي الاختيار قرعة ولا نوفي فايت عليكم نجمي بعد الشمس نجوم كيما ديما العين كان في النوم انت جبري وانا عليك ملوم انت كيما انت خايب ولا بال على القاضي ما تحزنش الوفاء افرح اللي صار كله في الماضي وجد القاضي ما تحزنش فا افرح اللي صار كله في الماضي